بآخر فترة صرنا عم نسمع أكتر عن أصحاب وأهل ما بيناموا بلا ما ياخدوا حبة صرنا نسمع فيهم أكتر لأنه صاروا مضطرين اليوم يفتشوا عليها على ال social media أو بتوصية المسافرين من بعد ما كانوا تاركين هالموضوع لأنفسهم يمكن تيتجنبوا التنميط يلي بعده موجود حول الموضوع أو يمكن بس لأنه بيعتبروا المسألة شخصية وبيلاقوا صعوبة بالتعبير عنه عادي واحد ياخد حبة بنادول إذا وجعه راسه بس كتار بيترددوا لفكرة حبوب الأعصاب ومضادات الاكتئاب للتعب النفسي ما بتريح الفكرة إنه شخصية الإنسان علاقته بالآخر علاقته بالواقع فيها تحددها حبة كيميائية تعتبر عدة مدارس بعلم النفس إنه الاضطراب النفسي ناتج عن خلل كيميائي بالخلايا العصبية وممكن إعادة ترميمه عبر أدوية نفسية أو مؤثرات عقلية محددة هيدا الشي صح جزئيا بس منوع بالفخ لما شركات التصنيع الضخمة بتجرب تحصر الحديث عن الاضطراب بالشق الكيميائي لتبيع أكتر ولما ينحصر الاضطراب بالبيولوجيا بمعزل عن سياق شخصية الفرد وسياق المحيط الاجتماعي والأحداث السياسية بلبنان بيلعب المحيط الاجتماعي السياسي دور مهم التغيرات الكبيرة بسبب الانهيار الناس اللي هاجرت والناس اللي بقيت هون الحجر الصحي والدولة البوليسية الانفجار والأحداث الأمنية كلها انعكست سلبا على وضعنا النفسي خلال الأزمات بيكتر اللجوء لمواد ممكن تساعد الجسم والجهاز النفسي على التأقلم الأدوية النفسية بمتابعة حكيم العلاج الذاتي المواد غير الطبية مثل الكحول أو المخدرات والمواد الطبيعية يلي بعدها غايبة عن السياق الطبي بس بكل الحالات كل شخص عم بيحاول يعتني بحاله على قد ما بيقدر ومثل ما بيقدر قدام كل الأمور يلي عم تتغير هالقد بسرعة بالبلد ومع تماد الانهيار مش بس دهور الوضع النفسي بس كمان صارت إمكانية الوصول للعلاج أصعب مدة صغيرة وانقطع الدواء كل الدواء وكمان الأدوية النفسية زاد التوتر زاد القلق رجعت الإنسومنيا تروما الانفجار تروما الحرب تاني حرب الأحباط وبعدها الأدوية النفسية يا مقطوعة يا متوفرة بس بأسعار خيالية زادت مسببات الاضطراب وزاد اللجوء للمساعدة النفسية بالأوساط يلي قادرة بس مش الكل قادر نظمت وزارة الصحة مبادرات خجولة للمتابعة النفسية بالفترة الأخيرة تتعلق بانفجار المرفأ أو بفترة الحجر الصحي بس بعد وزارة الصحة بتخصص 5% بس من ميزانيتها للمسألة النفسية من بداية 2000 ولليوم من دون أي تعديل بهالنسبة لمواكبة الظرف الراهن هيدي النسبة قيمتها اليوم 127 مليار ليرة بس يعني تقريبا 6 مليون دولار زائد القروض والهبات الخاصة يلي بتجي من خارج موازنة الدولة يعني 10 مرات أقل من كلفة تشغيل خدمات الشرطة بالأمن الداخلي وبتوضح هيك أرقام وين أولويات النظام نظام عايش على مبدأ تبئيس الناس عبر الإهمال وعن قصد ومتصالح مع فكرة أنه تكون المسألة النفسية هالقد مهمشة وهالقد ثانوية العلاج النفسي مش رفاهية فيها تنطر مش الكل قادر يوصل لحكيم غالبا لأسباب مادية ولأنه معظم قطاع الطب النفسي ضمن الممارسة الخاصة والدولة شبه غايبة عن تقديم أي دعم الحبوب، العلاج النفسي أو المواد الطبيعية حتى لو عالجوا اضطراب محدد على المستوى الفردي ما بيعني انه اسبابه اختفت بالعكس بعدها موجودة وعم بتزيد من يوم ليوم مع كل انهيار مالي كل عجقة سير كل بطالة كل هجرة كل انفجار وكل جريمة